નમસ્તે how to use record my desktop પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપ એ એક મફત અને મુક્ત સ્ત્રોત સ્ક્રીન કાસ્ટિંગ સોફ્ટવેર છે જે ઉબુન્ટુ લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર કામ કરે છે સ્ક્રીન કાસ્ટિંગ સોફ્ટવેર પર વધુ માહિતી માટે આ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ હાઉ યુઝ કેમ સ્ટુડિયો પરનું સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ નિહાળો મેં પહેલેથી જ GTK રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપ આવૃત્તિ 0.38 ડાઉનલોડ કરી છે અને તેને સિનેપ્ટિક પેકેજ મેનેજર દ્વારા મારા પીસી પર સંસ્થાપિત કરી છે ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં સોફ્ટવેર કેવી રીતે સંસ્થાપિત કરવું તેના પર વધુ માહિતી માટે આપેલ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ ઉબુન્ટુ લિનક્સ પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલનો સંદર્ભ લો એકવાર જો તમે રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપ સફળતાપૂર્વક સંસ્થાપિત કર્યું તો મોનિટર અથવા સ્ક્રીનની ટોચે આવેલ ઉબુન્ટુ મુખ્ય મેનુ પર જાઓ એપ્લિકેશન્સ પર ક્લિક કરો અને સાઉન્ડ એન્ડ વિડિયો પસંદ કરો આ કોન્ટેક્સ્ટ ખોલશે તેમાં તમને GTK record my desktop application મળશે તેના પર ક્લિક કરો આ GTK record my desktop application window ખોલશે મુખ્ય એપ્લિકેશન વિન્ડો રેકોર્ડિંગ અમુક સામાન્ય પેરામીટરોને વ્યાખ્યાયિત કરવા હેતુસર છે જ્યારે કે ટ્રે આઇકોન મુખ્યત્વે તમારી રેકોર્ડિંગના રન ટાઈમના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે તમારા સિસ્ટમ ટ્રે આઇકોનમાં નવા પ્રવેશની નોંધ લો એક લાલ વર્તુળ જે રેકોર્ડ બટનને રજૂ કરે છે સિસ્ટમ ટ્રે આઇકોન ત્રણ અવસ્થા ધરાવે છે રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ પોઝ જ્યારે રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપ પ્રસ્થાપિત થાય છે ત્યારે આઇકોન રેકોર્ડ ચિન્હ રહેશે એટલે કે લાલ વર્તુળ જ્યારે કોઈ રેકોર્ડિંગ શરૂ કરે છે ત્યારે આઇકોન ચોરસમાં બદલાઈ જાય છે જે કે સ્ટોપ ચિહ્ન છે અવલોકન કરો કે અહીં બે ચોરસ છે આ એટલા માટે હું આ ટ્યુટોરીયલ રેકોર્ડ કરવા માટે રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપ વાપરી રહી છું રેકોર્ડિંગ અટકાવવા માટે ચોરસ પર જમણું ક્લિક કરવું જોઈએ અને આઇકોન પોઝ ચિહ્નમાં બદલાઈ જશે બે પાતળા સમાંતર અને ઊભા લંબચોરસો રેકોર્ડિંગ ફરી ચાલુ કરવા માટે પોઝ ચિહ્ન પર ફરીથી ક્લિક કરવું જોઈએ રેકોર્ડિંગ બંધ કરવા હેતુ ચોરસ પર ક્લિક કરવું જોઈએ કોઈ પણ પેરામીટર્સ સુયોજિત કરો તે પહેલા હું તમને એક મહત્વની જાણકારી આપું સિસ્ટમ ટ્રે આઇકોનમાં આવેલ લાલ વર્તુળ પર જમણું ક્લિક કરો અહીં મુખ્ય એપ્લિકેશન વિન્ડો દેખાડવાના અને સંતાડવાના વિકલ્પો છે જ્યારે તમે રેકોર્ડિંગ શરૂ કરો છો ત્યારે મુખ્ય વિન્ડો મૂળભૂત રીતે પોતેથી સંતાઈ જશે તમે મુખ્ય એપ્લિકેશન વિન્ડોને દેખાડવાનું પણ પસંદ કરી શકો છો આ વિકલ્પ પસંદ કરીને સિલેક્ટ એરિયા ઓન સ્ક્રીન એ તમને જોઈતા રેકોર્ડ માટેના વિસ્તાર વ્યાખ્યાયિત કરવાનો એક માર્ગ છે આ વિકલ્પ પસંદ કરવાથી એક ચોકડી પેનમાં પરિવર્તિત થશે જેનાથી સ્ક્રીન પર કેપ્ચર દોરી શકે છે ક્વિટ વિકલ્પ રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપથી બહાર નીકળવા માટે બરોબર મુખ્ય વિન્ડો પર આવેલ બટન સમાન એપ્લિકેશન વિન્ડો પર પાછા આવીએ ડાબી બાજુએ એક દર્શાનિક પેનલ તમને નાના વિન્ડો પ્રિવ્યુ સહિત મળશે તે તમારા ડેસ્કટોપ પરની નાની આવૃત્તિ દર્શાવે છે જેની રેકોર્ડિંગ વિસ્તાર વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાવાય છે આ પેનલની જમણી તમને વિડિયો ગુણવત્તા અને સાઉન્ડ ગુણવત્તા વધારવા અથવા ઘટાડવા માટે વિકલ્પો મળશે મૂળભૂત રીતે વિડિયો અને સાઉન્ડ ગુણવત્તા બંને 100 પર સુયોજિત થાય છે સુયોજિત ખૂબ જ સારી પ્લેબેક વિડિયો ગુણવત્તા તેમજ ઓડિયો ગુણવત્તા આપે છે વ્યવહારિક રીતે કોઈપણ રીતે એક મોટી ફાઇલ માપ છે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ બનાવવા માટે આપણે 100% વિડીયો ગુણવત્તાની જરૂર નથી કારણ કે તેનાથી ફાઇલ માપમાં વધારો થાય છે આ પેરામીટરો સાથે સેજ પ્રયોગ કરવું તમને પ્રમાણમાં સારા એક મહત્તમ ફાઇલ માપ વિડિયો અને સાઉન્ડ ગુણવત્તા મેળવવાની પરવાનગી આપે છે હું વિડીયો ગુણવત્તા 50 અને સાઉન્ડ ગુણવત્તા 100 સુયોજિત કરીશ આ એટલા માટે કારણ કે સાઉન્ડ સ્ટ્રીમનું માપ એ તમારી પરિણામી ફાઇલો આંશિક ભાગ જ કબજો કરે છે મૂળભૂત રીતે રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપ ધ્વનિ રેકોર્ડ કરતું નથી ધ્વનિ કેપ્ચર સક્રિય કરવા માટે આપણે સાઉન્ડ ક્વોલિટીની ડાબી બાજુએ આવેલ બોક્સમાં ચેક કરવું પડશે એડવાન્સ બટનની નોંધ લો ચાલો તેના પર ક્લિક કરીએ આ અહીં દેખાયા પ્રમાણે બીજા એક ડાયલોગ બોક્સ ખોલશે રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપ ના વર્તનને વધુ સારું કરવા માટે ઓછામાં ઓછું એકવાર એડવાન્સ વિન્ડોની મુલાકાત લો આ વિન્ડોમાંના તમામ વિકલ્પો જેમ તમે બંધ કરો છો તેમ જ સંગ્રહિત થાય છે અને લાગુ થાય છે આ વિન્ડોની મુખ્ય મેનુમાં ચાર વિકલ્પો છે પ્રથમ ટેબ ફાઇલ્સ છે અહીં બે વિકલ્પો છે અહીં પહેલાથી ઉપસ્થિત ફાઇલોને ઓવરરાઇટ કરવાનો વિકલ્પ છે જે કે સમાન ફાઇલ નામ સમાન સ્થાન પર રાખી મૂકે છે જે તમે તમારી રેકોર્ડિંગ માટે પસંદ કરો છો મૂળભૂત રીતે આ વિકલ્પ બંધ રહે છે જેથી ઉપસ્થિત ફાઈલ પણ સ્પર્શ કરતું નથી સિવાય કે નવી વાડી તેમાં ફાઈલ નામ સાથે તેના ક્રમ જોડાણ કરીને સંગ્રહિત થાય છે આમ જો તમે તમારી recording.ogv તરીકે તમારી હોમ ડિરેક્ટરીમાં સંગ્રહવાનું પસંદ કરો છો અને ત્યાં પહેલેથી જ એ નામની ફાઈલ હોય તો નવી વાળી રેકોર્ડિંગ 1.ogv તરીકે સંગ્રહિત થશે જો રેકોર્ડિંગ 1.ogv ઉપસ્થિત હોય તો નવી ફાઈલ રેકોર્ડિંગ 2.ogv તરીકે નામ ધરાવશે અને એ જ રીતે ક્રમશ ચાલો હું એડવાન્સ ટેબ ફરીથી ખોલું જો ઓવરરાઇટ એક્ઝિસ્ટિંગ ફાઇલ વિકલ્પ ઓન હોય તો ઉપસ્થિત ફાઇલ કોઈપણ જાતના પ્રોમ્પ્ટ વિના રદ થાય છે તો આપણને તે સાથે વધારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ વર્કિંગ ડિરેક્ટરી વિકલ્પ એ એક સ્થાન છે જેમાં રેકોર્ડિંગ દરમિયાન કામચલાઉ ફાઇલો સંગ્રહિત થાય છે આ ફક્ત ત્યારે લાગુ થાય છે જ્યારે તમે એન્કોડિંગ ઓન ધ ફ્લાય ભજવતા ન હોય આગલું ટેબ પરફોર્મન્સ છે અહીં પાંચ વિકલ્પો છે ફ્રેમ પર સેકન્ડ સુયોજિત કરવાની ખાતરી કરો આ પેરામીટર માટે બે ફ્રેમ સેકન્ડ દીઠ એ સારું સુયોજન છે જ્યારે કે ઉચ્ચ એનિમેશન વિડીયો માટે ફિફ્ટીન થી ટ્વેન્ટી ફ્રેમો સેકન્ડ દીઠ વચ્ચેનો કોઈપણ ક્રમાંક સુયોજિત કરો એન્કોડિંગ ઓન ધી ફ્લાય વિકલ્પ રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપ ને કેપ્ચર દરમિયાન એન્કોડ કરવાની ફરજ પાડે છે મૂળભૂત રીતે તે બંધ હોય છે આ ત્યારે ઉપયોગી નીવડે છે જ્યારે તમને ઉચ્ચ એફપીએસ જોઈતું નથી અથવા તો તમે નાનો વિસ્તાર કેપ્ચર કરી રહ્યા હો પરંતુ જો તે પ્રમાણમાં નાનો ના હોય તો એવા વિસ્તારની સુવાડી રેકોર્ડિંગ જરૂરી હોય તો તમને આ વિકલ્પ બંધ કરવું જોઈએ જેવું કે પહેલા ઉલ્લેખ કરાયું છે જ્યારે આ વિકલ્પ વાપરવામાં આવે છે તો ધ્વનિ અને વિડિયો ગુણવત્તા બંને હન્ડ્રેડ પર સુયોજિત થવું જોઈએ ઝીરો કમ્પ્રેશન ટેબ કેપ્ચરનું સંકોચન નિયંત્રણ કરે છે quick subsampling colour space transformation ની ગુણવત્તા સાથે વ્યવહાર કરે છે full shots at every frame સંપૂર્ણ કેપ્ચર સક્રિય કરે છે મૂળભૂત રીતે તે બંધ હોય છે ત્રીજું ટેબ સાઉન્ડ છે ચેનલ્સ વિકલ્પ પરિણામની ધ્વનિ સ્ટ્રીમમાં ચેનલોની સંખ્યા સુયોજિત કરે છે તે 1 મોનો અથવા 2 સ્ટીરિયો હોઈ શકે છે જ્યારે માઇક્રોફોનથી રેકોર્ડ કરી રહ્યા હો ત્યારે એક કરતાં વધુ ચેનલોને પસંદ કરવું બિનજરૂરી હોય છે અને તે ફક્ત તમારી આઉટપુટ ફાઇલનું માપ જ વધારશે એક રેકોર્ડિંગને ધ્વનિ ગુણવત્તા માટે ફ્રીક્વન્સી સુયોજન લગભગ વધુ વ્યાખ્યાયિત ઘટક છે મૂળભૂત રીતે 22050 છે જે કે સંવાદ માટે પૂરતું છે પરંતુ જો તમે સંગીત રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યા છો તો તમને 44100 ઉપયોગ કરવાની જરૂર રહેશે ડિવાઇસ પ્લગ HW00 પર સુયોજિત હોવું જોઈએ આ એવું હોવું જોઈએ કે તમારી પાસે ચેનલો અને ફ્રીક્વન્સી વેલ્યુઓનું ચોક્કસ નિયંત્રણ હોય ફક્ત ત્યારે જ ધ્વનિ સુગમતાપૂર્વક પ્લે થશે કોઈપણ પ્રકારના કટફટ અથવા કૂદકા વિના ડિફોલ્ટ નાના અક્ષરોમાં ટાઇપ કરવું જો તમે રેકોર્ડિંગ માટે બાહ્ય જેક વાપરી રહ્યા છો તો આ બોક્સ ચેક કરો ચેનલ્સ ફ્રીક્વન્સી અને ડિવાઇસ ક્ષેત્રો નિષ્ક્રિય રહેશે આ સુયોજનો હવે જેક સર્વર દ્વારા આપવામાં આવે છે જેક કેપ્ચર સક્રિય કરતા પહેલા તમને એ વાતની ખાતરી હોવી જોઈએ કે જેક સર્વર ચાલી રહ્યું છે છેલ્લું ટેબ છે મિસલેનિયસ અહીં વિભિન્ન વિકલ્પો છે જે ઘણી ઓછી વાર ઉપયોગમાં આવે છે અહીં મહત્વપૂર્ણ વિકલ્પ છે ફોલો માઉસ વિકલ્પ જ્યારે ચેક કરાય ત્યારે કેપ્ચર વિસ્તાર સ્ક્રીન પર માઉસ જ્યાં જ્યાં જશે ત્યાં ત્યાં અનુસરણ થઈને ખસેડાશે જ્યારે અનચેક્ડ થાય છે ત્યારે કેપ્ચર વિસ્તાર માઉસ હલનચલન થવા છતાં સ્થાયી રહે છે એનો નમૂનો હું તમને વહેલાસર બતાવીશ સાથે જ ચાલો હું સ્ક્રીન પરના આઉટલાઇન કેપ્ચર વિસ્તારને ચેક કરું અત્યારે આપણે આ વિન્ડો બંધ કરીશું યાદ રાખો તમામ સુયોજનો આ વિન્ડો બંધ થતાની સાથે જ સંગ્રહિત થઈ જશે ડિસ્પ્લે પેનલના પ્રિવ્યૂ વિન્ડોમાં ચાલો આપણી સેમ્પલ રેકોર્ડિંગ માટે કોચર દોરીએ ડાબુ માઉસ બટન ક્લિક કરો ડ્રેગ કરો બટન મુક્ત કરો તમને નાનું લંબચોરસ પ્રિવ્યૂ વિન્ડો અને મોટું લંબચોરસ તમારી સ્ક્રીન પર મળશે આ વાસ્તવિક કેપ્ચર વિસ્તાર છે આ લંબચોરસ અંદર તમામ પ્રવૃત્તિ ડેમો રેકોર્ડિંગમાં કેપ્ચર કરવામાં આવશે હવે ડેમો રેકોર્ડિંગ કરીએ હું રેકોર્ડ આઇકોન પર ક્લિક કરીશ Hello and welcome to this demo recording using Record My Desktop. This is a recording to demonstrate how easy it is to create a spoken tutorial. Click on Applications, choose Office, word processor. Let me type demo here and click on the square icon to stop the recording. Record my desktop હવે એન્કોડિંગ કરી અને મૂવી બનાવે છે ઓજીવી ફોર્મેટમાં ચાલો ઓપન ઓફિસ રાઇટર બંધ કરીએ આ એન્કોડિંગ પૂર્ણ થયું છે અને મૂવી હવે તૈયાર છે ચાલો તપાસીએ આપણે હોમ ફોલ્ડરમાં આઉટપુટ ઓજીવી ફાઈલ મળશે હોમ ફોલ્ડર પર ક્લિક કરો તે અહીં છે આ આપણું ડેમો રેકોર્ડિંગ છે ચાલો શરૂ કરીએ Hello and welcome to this demo recording using Record My Desktop. This is a recording to demonstrate how easy it is to create a spoken tutorial. Click on Applications, choose Office, Word Processor. Let me type demo here and click on the square icon to stop the recording. તેથી મને આશા છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપેલ માહિતી તમને તમારા કમ્પ્યુટર પર રેકોર્ડ માય ડેસ્કટોપ વાપરવા માટે મદદ કરશે આ મુક્ત અને ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર સ્થાપિત કરો અને ઓડિયો વિડિયો ટ્યુટોરિયલ્સ બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો અને તમારા જાતે ઓનલાઇન દ્રશ્ય મોડ્યુલો શીખો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ એક્ટિવિટી એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક પહેલ છે જે આઈઆઈટી બોમ્બે પર વિકસિત થઈ છે અને સ્પોકન ડોટ ઓઆરજી દ્વારા સંચાલિત છે આ માટે ભંડોળ આઈસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આવ્યું છે વધુ માહિતી માટે કૃપા કરી spoken hyphen dot ORG slash hyphen intro લિંકનો સંદર્ભ લો આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ માટે ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદ્દલ આભાર